Bokoto bokoto bo s'abonner ebele na Bomba chaine epai ya Glody la Tundra wana grand journaliste na biso na kati ya mboka na biso bosabone mokili monanga boketi wa yango oyebika le chouchou de diaspora natindi bino bosabone ebele na Bomba chaine TV Bomba chaine TV epai ya Glody la Tundra Bosabone ebele bosabone ebele bokoto bokoto l'air est grave l'air a sonne il est temps mama gluki toza kosoutenir yo tobanda kosa mpe mwa bemission ba 3 minutes tobanda kotindela yo mpo ebanda oleka na makambo ya mboka nzambe abatela bomba shel tv epuis yo moko glodi la tundra donc nzambe abatela yo merci beaucoup bonjour cher internaute euh, bonjour de partout bonjour na bato nyonso balingaka biso bato nyonso bazotala biso mokili mobimba en tout cas topesi bino basalam depuis 00243 donc lodi latundra au micro aye lisusu donc euh, voilà ça fait vraiment euh, très longtemps tomonana mwa kala mai tozali na ngolo ya nzambe alors sans plus tarder lelo na émission na biso ya nouveau numéro na biso na mokolo ya lelo Avant nano natanga nanu invite oyo aza nandi pembeni na nga, nao senga nano na yo moto otala otala nga, na yo moto olinga Bombeshell TV donc o s'abonner massivement, obanda dejà ko liker donc bo liker bo liker bo liker bo s'abonner biso bato oyo tosalaka mosala mpo na bino bozala bien, bolongola stress, bolongola soucis donc Glody la Tundra elle est là pour vous. Alors aujourd'hui je reçois quelqu'un de très sérieux donc tobengaki kaka pasteur, bino moko boyebi aza nde soki moto ya ko presenter te parce que boyebi ye. Alors tobengaka ye toli ya pete. Donc tolingaka toloba kaka que soki tozo yemba Pasteur John, eya nango te po tosala ba jeux, eya nango te po tomona soki pe ndenge nini mais eza apesaka mateya moko boye mais na ndenge na ndenge ya pete. Po tomoni heure moko soki mutu azo pesa conseil aza trop dur, azo finga ekotaka vraiment vraiment vraiment bien te. Alors naza na Pasteur John awa alors nasengi nao avant na passer John na passer Pasteur John micro. Donc yo mutu ozo tala nga Donc euh, n'oublie pas de t'abonner, de partager. Donc voilà, les suggestions sont le bienvenu. Alors sans plus tarder, je vais déjà dire bonjour Pasteur John. Très bonjour. Donc euh, Pasteur John toyambi na chaîne biso Bombechel TV. Donc pour na ba abonner nyoso ba linga ko ba sepelaka na yo na Bombechel tout comme na ba chaîne mususu. Pour ko yesa bango ne Bon, moni koyebisa bango ezaka ke chaque jour balembaka mateya te Mate eza kwa biloko chaque jour faut moto asala nini alia kolia biso moko nde bakolo nzoto tolesaka nzo nzoto me kokola nga moko kolo nga nayebi ke nazokola me ndenge nazokola nayebaka te ndenge nazoko nazokola nayebi te soki ozo comprendre nga moko nayebaka ke nazokola partir ya bafoto soki nazwi foto na ngai ya kala na ya lelo di different nga moko kolo nga nde nazo kende ti na kola na yebaka te na yebi ka ko lesa nzoto na koso kosokola na kolatisa yoka ngai soki omoni kolo mokili oyo atia biso tobetaka soki omoni moto azo beta tolo na mokili aloba omoni nga azo beta tolo kamwa ye ou bien ba yebisa ye te tina na ye aza na nani omoni koya moto eza effort ya nga nayo te ba tinda biso na sous forme ya kopesa biso privilège comme si nga moko kolo nga mais makambo mosusu eza na kati na nga nayebi yango te ti ezokola na nga babombela nga nga mais eza kaka na na nga nayebi te esa ozo comprendre faut décortiquer bato bayeba ntina ya nini oyo eza yo na place ozobetela yo moko tolo moyebi ndenge moko ozokola te nde place makambo efandi omoni bomengo ya mokili eza bomengo mokili ndenge esala moto asala yango nzambe apesa baprivilège ya makanisi nyonso okoki kosala solution mosusu ebimi mabe bakoseli ke Yo moko cree yango be batindi yo osala or te yo nde opesi formule nde moko abisaki nga o matiti abangi pourquoi batika bangi nde basalaka bangi na esprit ya kolangwisa biso te basalaka bangi na kana na likambo mosusu ma biso lokola bitimba timba tobimisela yango ya kome ya komela ekomi mpe kwi kwiti yokanga bien lelo oyo comment moto ya mokili asili tina na place oyo bapesi ye valeur Mais biloko ya mokili oyo tozo mona ezanga tina ba pesa ngo loku lokumu. Landa conseil. Oyebi vie. Mhm. Soko oyebi objectif ya tina tokende osukelela okozala na somo makambo ya na kati te. Tango totalaka film toyeba deja acteur ata babundi se babeti ye na suka kaka ye moto akosala nini? Merci. Omoni nga ebongela nga ebebela nga objectif ya suka na nga naka na deux place. ou bien lifelo to lo, lola. Sikoyo, capacite ya courage na nga nde ekosala nakutana na benefice ya makambo oyo epesameli nga. Okoki komona nga na esengo te, otioli nga mpo omoni mukie. Mais na mukie wana soki epai na nga okuta bato naza na bango engagement koleka yo, na mukie wana basepela na yango koleka bato ebe, ebele. Nayebi te calcul soki ezokende. O comprendre calcul? Nde fo expliquaka bato. Kosambela nzambe eza na epadi kaka okende osambela po obonga mateya wana nde ba pasteur ebele na bandimi bokoti na confusion bokomi ti nzambe kaka comme si ayina bino alinga batu misusu po ba pesa bino explication ma mabe kobonga eza piste ya mutu nionso kokoma na niveau ya batu bamona ke eleki ebele ba betela maboko ke o deborder koleka batu wana eza makambo mususu ebatama misusu tokumisa tokumisa bango na ndenge pe batindela bango te. nayebi te so ozo comprendre fo oyebaka est ce que nzela ya konuna fo ozalaka na mbongo kombe bazanga mbongo banuna bato ya mbongo mpe bazanga ti bazalaka na mbongo basuka na ka na kati napuyaka babola te nakotelaka nde bato balingi ya kopesa faute na majorité ya bato bazanga comme si balingama na nzambe te nayebi te so ozo comprendre teyaka motu claire omoni nga kopi na nge kozala suka 50 dollars 50 dollars pa na yo nzoka nde eza mbongo ya muke opesaka muana akende nango classe mais na 50 dollars wana muana akendaka classe na 50 dollars soki akuti na muana nga oyo amemaka 100 francs tango bakotana na classe okamwa be muana ya 100 francs na kati ya classe aza mayele atombolaka mosapi mingi koleka muana ya 50 dollars na tioso ozo comprendre dede etoko oyo otiaka mpo olala na moi mozanga na mbetu na butu omatelaka Nga nde toko wana base na lalaka nango na mwasi tito titongo est ce que bana na nga lokola na lalaka na toko bako botama ya kotengama te na yebi te soki ozo comprendre soki olandi ba technique oko comprendre schema tokeyi lokola yo osomba voiture nga na kendaka na transport est ce que eza mabe na zangi makoki ya kosomba mutuka mais na kendaka makolo te Soki na mati transport tango na mataka naza na kati na mati chauffeur taxi kitisa volume ya musique akitisaka te est ce que nako kitisa vitre te na tia loboko lokola ba patron bako pekisa nga nioso eza kaka mutu mutuka landa nga bien soki ozalaka na conge ozui mbongo osumbi avion ozui voyage oke na poto be wapi nga pe lokola nazui voyage ya camion na liberte ou bien na mati balinière to camion na mariano eza voyage te biso nso tosali ba voyage landa nga bien Soki olambi na moto ya rechaud, nga na moto ya bakoni, est-ce que biloko nako eleka milingi ekobela mabe? Jamais. Eza kaka bilo? Kitoko. Place wana soki ozongi omona ke valeur ya mutu azala milliardaire, azala mutu ya pasi tozalaka na besoin moko. Est-ce que mutu soki aliaka 1 kilo soki akomi na mbongo nde akomi olia 4 kilo? Okosuka kaka na un. Biloko na yo nde ekomi na forme ya lokumu mais yango te moto ekopesa pe sante soki efandi na nzoto te. Nayebi te soki ezobalana. Teyaka moto verite ya concentration likambo akutana na yango. Parcours ya vie eza temoignage ya bato na miso mais verite Nzambe nde ayebaka moto. Nayebi te soki ezobalana. Très bien. Yango omoni toli ya pete. Longwa na bilela lela longwa na bibanga banga oya yo moto osenga te batia biso kotia esimba esimba te foti na nga te nazo sala paro epesameli nga otiola nga nzala na nga nakozwa ekipe oyo na ni na nini mosala nga nasalaka te ezanga tina to ya malamu ata na pesi okosalela nga te tokutani na lopango nabota bana witi naye kofutela na bango mwana nga na bango kotiola nga mpo na ese natindela bango lese bango fufu te okoma azanga mbongo aboti bana ebe ebele na nga na nzambe nani nakopesa moninga bana Ayebi ke naza mobola charge nga bana na boya foye boteya nayebi te soki ozo comprendre omoni shema ebele pe ba change batu message boteyi batu mabe batu bakomi kobanga satan makasi koleka kolo mokili a partir de faux information remarke moto asambelaka te abangaka satana te bandaka kosambela koma banga satan makasi sikoyo koma kolo mokili bakoma tala yokanga bien Bateyi, naopesa bino mateya moko oyo nayebi te, naza contre bino te. Botiaka bato à l'aise, mokili eza democratie. Kokota lifelo to lola etali yo te, etali nga na Nzambe na nga. Yo teya nga soki nayoki, loba yo te, Nzambe nde a toucher mitema. Bokomi bokota na ba part oyo eza ya bino te. Nazo loba nanu ba verite. Oye, lokola abonga te, seke abengama na Nzambe te. Mateya ewuti wapi? Tout le monde babengama abonga te. Est ce que kozala na mbongo ebele nde okozwa kimia koleka bato nyonso ya mokili? Combien de bato ya mbongo bakufa akenda komijembika atiki mbongo likambo mosusu esui ye? Ozo tuna me combien moto ebele ya mbongo mamijembiki ndenge nini? Or biso babola soki okomi na mbongo nde kimia eye maka makasi lokuta. Mbongo eza besoin kopemisa me ekota na ba poche nyonso te nde malade ya bato ya mbongo mosusu ya malaria bakoti na cercueil te. Comment nga moto ya malade ya makasi kisi ya kotongola chaque jour nazalaka kolia na nga manka. nakolamuka na esprit ya soso nakuti matembele na te so comprendre nakozala na bulu namela mai ya popi na meli mai ya moto ya libulu tala kote nalalaka soko te nde nalalaka na ndenge naliaka otali na bilamba nalataka soko otalobi ke moto osimo eza ebele faku akufa mokokota 2000 feti na mobi mobimba kolengaka na vi te soko oya yaka biso nyonso toyoka babushu adamu Balokoti biso to ganise equipe oyo akokota na makoti oyo bakolia aye balie oyo akosilisa match asilisi nayebi te soki ozo comprendre schéma okomande perimetre soki oyoki nga base longwa na mateya oyo akobangisa oyo ndenge oza wana oza na libabe okoyina famille na yo pa pamba nga ti nakolia nazalaka na ngambo ya satana koma satan alukaka alianga maliaka nga te Ce que ata osambelaka te satan aza na droit aboma yo te faut asenga accord po aza ekelamu na yo te oza ya nzambe bateyi bakoma soki bamoni batu na eglise te baza batu ya sa ya satana faut enseignement mateya ewuti wapi satan ako koboma nanu furmi te omoni furmi meme furmi moko po akufa faut ewuta ordonnance ya mutu aza na Charge na bango ange ba ah, ange a charge ba fourmi faut andima na misatu ba bunga lona sali papa moto oyo a pointe na te sozo comprendre mm. so yoki nga o comprendre mukili facile tika kolenga pesa confiance na oyo za lukela yo moko yo na courage pesa mela yo kozwa muke ne pas dit que kozanga esengo koleka bato baza ebele esengo likelele na ya nzoko eza different eza moko biso nde tomona nzoko monene tokanisa ko atondaka ebele koleka fourmi or oh, soki nzoko atondi fourmi atondi bango to batikitiki biloko Seke mabumu na bango nionso mibale eto etondi mutu mutu na volume ya munene na na ye nayebi te soki ezo balana soki comprendre nga otimbela base na vie yango nazo yebisa yo soki oke eglise sambelaka nzambe na esprit ya koluka abongisa mabe na yo kota lola kokende osambela te po bonga kobonga eza courage okozala na ngo na musala ozo sala na ekonzi okomipesa nde ekotindi kokende malembe bato ebele botie nzambe na conflit pour rien Na pesa conseil ba famille toye eza faute na biso te age na age eteyaka mutu sa ba teye biso na mutu nga vanda kende gisi ba teya nga likambo soko komela pa hum na fandi 6 mois oyo ba kabeli nga te mbongo na nga na zwaka na tiaka ma sekite oliaka na baninga mais na komi piaka mutu akabeli nga te turo fana koma maye mayele okamaka yo kabaka sou te eh mabe na bino na mabe bosala nga ekomisi nga maye mayele faut yeba schéma oyo na biso vrai na mutu akomi na engagement mwasi na mwana asalaka so ba depense ya minene koleka ba célibataire te tokotamba na mino tosali depense ntango nakende na ndako makele ya mwasi na ya mwana nakonimba kolala te mwana mpe ayebaka teke tata uti oluka soki omoni kaka tata seke mbongo eye yo lokola kibo jeunesse esila te na baningo bakosaka yo te oke lelo feti okozwa mbongo te osilisi ntango oya na ndako bazokamwa courage me ndako ne manka Ata okosi kobima na tricot, chemise, ba beta yo maboko mais tango okoleka mwasi ako defendre ni mobali naye azalaka pia piaker na biso chez ma na biso ozo comprendre piaka ya nga moko bakoyeba te nalala nzala nalala nzala te so na celibataire moto akoyeba te eza lokola ndako ya posa koba koba alia alia te ndako na eku ekuba mais soki oza na bato pembeni batalelaka yo zanga bambongwa minene zanga ba 200 dollars Mais na quartier muasi no faut azala leader na moto faut ba sentir que mutu atambolaka na tricot na lipapa mais soki okoya na ndaku na ye ndenge a bombarda fufu pa bana po esi akokende conge na ndaku oyo nayebi te soki ozo comprendre na opesa ba perimetre pimela muasi elamba sika na bana tangisa bana na ekole libonga mais koto fufu ba sentaka ke soki tokomi ndaku toliaka soki otindi bana 10 bakokende Hans na Bonis conseil na pesi yo longwa na ba lofundo ya miso ezo kosa biso na loyenge tokende kokweya na sima kobetela biso maboko mais ba famille eza nanu manka age ya kokola epesaka biso mayele soki na komi na age ya 20 na tali eh famille na biso manka père alingi akufa malgre to abunda bunda tokola ninion ata nga na tangi te na ko osala epesa nga kimia avant nazwa ba ndeko na nga charge nde yango ezangi biso oyo tozo weyaka ya kaka blocage malediction Toza na souci ya lokumu mais toboyi nzela lokumu elekisaka po ozwa lokumu. Mutu nionso okende otuni kaka posa abima champion. Kota kasi na championnat aboyi. Tala mutu nionso na munoko kaka. Ngai na papa na ko ka toli na ye te ata nga ata ya bonga te yo kobima suki ya pembe ezalaka ntshiki te oko tia ba millions na banque okoti cercueil avant soki omoni mutu anuni nzambe nde asigner ordonnance okoki pe ko prier mais nzambe atiki okufa soki omoni mutu akomi mpaka banga ye fwasa eh. Moto amati bisi na ebandeli akomi ti na terminus a regrettaka ticket afuti te po a consommer trajet malamu yo osaka na vie hein obetaki tolo te nga sa kosi 30 ans bokomona okomi na 35 ans okomi okitisa age ti leka liboso na age na yo okoyeba esika oya kikwama tala na opesa conseil namoni pe bato ebele bateyaka mabe soki ozosambela mama na papa bameki tindela bango mo moto yo papa ata asambelaka te na mama Yo ata ozo prier soki omeki obundisa papa na miso ya bato ofinga to oloba po oza na bible bako kamwa ndenge oko kufa va pe na ba accident moko ya somo bako kosa ke balie yo or yo nde otosi hiarchie te ki bo mpaka ba sombaka te soki okoti na zamba sakana na nzoku na giraffe banga mboloka to moni ye muke ayebi tout le technique ya zamba ndenge ba lukake ba lia ye soki apesi yo schema yoka ye boko wumela wana ba mpaka nateso ozo comprendre mateya mikolo ekomi pete. oleka moke sans effet famille na bino bakanga yo eya blocage otuni nanu ye teke asalaka nini mpo bambele blocage kopi nyonso babengaka aboyaka toke kopi oyo ngai oyo te toke oyo oyo te ebele baza na quartier batikelaka kende otambolaka mpe bandeko mpo na kosenga fufu na ti na tike Or eza na age to ekomela biso age moko pe telema tomboka eh silikela yo moko sa ba pesa yo conseil hum age epuisani nde na moni eza danger sikoyo nini na kosala pona binenge etelema est ce que ba kozua nga charge ti na kokoma mpaka jamais yango nde chemin batu ba bongaka na vie mama nga vrement na tambuisa mayi na mutu seka nga mais na kota malewa oyo mutoki na nga ebimisi mbongo ata na lia biloko elala na koleka diale te po nzambe amoni ke na souffrir na coop oyo soki ozo comprendre schema est ce que ozo oye kota ozo yela na nga tres bien Eloko ezangi bato ebele. Bokoseli kaka blocage, envoutement. Envoutement nini? Na mateya na bino likolo likolo. Bongo omona moto na lipapa eleka ye mulayi te? Yo penza faut oleka na seminaire ba delivrer yo. Nga oko delivrer nga te. Eza difficulte ya vie na boko somba lipapa po mbongo na nga ekolo ekosila yo. Tosaka na vie ya moto mosusu omoni na ba foule aoluka ba sachets ozo finga mais keta na ndaku charge aza na ngo eleki kilo ya train. nga pesa perimetre mm. vie mama komona vie boye eza pete mpo nuna oza okomona yango konuna na vie eh, osimba nzete epesama n'importe qui te na bana makambo mike bakenda kobatama na bapoto bazonga na cercueil avant bakenda bamboka batyola bango banuna saka na vie omoni biso Na ndingana na koyeba mingi te. Kolo mbongo oyo apesaka mbongo te jamais atunaka misuni batie na sani ana azelaka babenga atia misa misapi et puis soki kolo mbongo abengi olia na ye koya kokanga munoko te olia kasa oloba akotimbela ndenge ozo dunda lobi mo abenga yo soki oye kolia bando oyeba alingaka nini bale to politique soki omoni ke alingaka politique ntango ozobanda kaka likuta liboso obanda ah remaniement mwa tala fufu akoti na masolo atikelo piste lia ndenge oli yoyebi shema te nayebi te sokoso est ce que ozo comprendre périmètre shema ah. soki alingaka bale ntango obandi kokata osukola kaka maboko be ah ah match ayebi na regetaki nango bien ezalaki ya orge hmm. osisi eposa bilo akomi kaka na masolo ti ozo dunda matala yo ntango osila kanti bolebi numi ba Nzo ko pile ye na se yeba shema ko wumela soki bi mokili to ko ya manka moni nga likambo ya envoutement botutu epa na nga ekotaka te na yebi ndenge na kolela biyoma oyo nga na sala ti nzambe aboma nga te seke ayebi nga nini oyo eza libanda na ngai eko pesa nga foti nga nde kolo nga na yebi nga na yebi te soki ozo comprendre yeba ko teya ko na mona mutu mususu pe akomi otambola ko banga soki amoni kaka batu Omoni ke bayebisa nga naza na envoutement azo ndima ngo pe lokola neti bayebisa ke na yo thermomètre nde bayebisa ko na hopital omoni nga beta nga masolo botutu nako zongisa yo na ye yo omona ye po obambela nga ye zonga nango kuna soki ezo simba te naza courage mais ezo simba te na te soso comprendre na vie zala taka conseil namonaki bato ya esanga opasa periode oyo tokomi periode yango na ebebi te Difficulite nde ekoti kopesa misu na kobanga ndenge mokili ekoti kaka te landa kote oyo kote sans frais kobima longola nde soni eloko ezoboma biso soni nga kopo moye nasala eza te nga oyo moye nasala eza na koboyaka boyaka bacope nde mpe mbongo ezole ezole tala na quartier garçon oyo bayebaka eke bitumola tumola bitindika tindika Alalaka jamais nzala. Nayebi te soki ozo comprendre. Shema. Ebele ba jeunes garçons bato bakomisa bango pete bana basi. Bino nde bobebisa bana mibali. Na ndenge nini? Omwana quartier soki ba filles baza. Toyota ba garçons ebele. Balinga misala te basukoli batie ba propre. Soki batali ba musiciens bango pe ba kiti ba pantalon ba kosaka basi nioso ba projet malamu nga pe nakosala na orchestre nga wana bandi oyebi mutu ayebana abengaki nga kutu na orchestre naye na boyaki yo mofema bango ba bimisaka ba libumu kaka na wese soki azo sumba yele wata mofi azo mona ye na kende na ke concert ba ya koko Na bana ba verite. Bino bolingaka mibala ba escroc oyo kota ayebaki ta beti cop ateki fer na ndaku ta bazo lela kuna fer ebungi e njoka kuna bi mopao na quartier na bi na bino. Wana zo tina masanga boyi retour ezo. Wana zo bakana zonga ndaku butu na kwiti po tango boko tuna ba yeba te. Wana zo kosaka bomela bomela ngana za chikito bom okoyeba. Oro tuna salaka wapi omoni ka ba bière na mesa eh chérie na ngai boyebi tala. Boya na bana moko bo decharger bango na congo sa ba bengama na koso te machine esalaka bana kota congo ebandi obeba po kikiti kikiti kikiti kikiti eleki botika nene pema batia ata wide frein omonaka teke ba papa kala bazangaka mbongo bana si batangaka te mais tande ba bomba biso lelo okamwaka te koma mabala lelo eza na ba android botangi mingi mais libala ezobalana te na opesa ba conseil ya mike français boza na yango anglais eza Makambo tout eza mbongo ba cop boza mais comment mabala na bino simo ekufi par rapport ba papa kala comment maman wana atanga te meme kombo nayebi kokoma te mais ba pesa ye charge ya mobali a gere ndenge a gere bango ndela sisa universite nde okoyeba schéma soki otosi sagesse te okokuwa na mbeba na mona tata moko asomba ba jeep ba ndako soki atelemi pembe na bato bacolaka ye ah yo te papa moko zoba ah, pourquoi Mbongo aza na ngo mais dignite abebisa valeur na ye esila mais na mona papa mosusu aza ata na velo te mais lopango na ye soki bala ekoti bana ba banga kokende kozua ngo na kati or baza pe na mbwa mechant hein te papa bino aza papa aza nga mbongo mais kilo ako pesa valeur na vie na ye akomisi ndaku ki kilo zanga nionso tika na dignite longwa ko tambola ka pa ba ndeko ba tsholaka yo l'heure nionso soki oza na hache ya kobima keba ba ndeko soki oke tala bango Ata owumeli soki okoti ba monaka yo lokola bayoki nkele na mona yo okoti ode ba yambo na esengo ke mwana mama kulutu aye fo mona ndenge bazo pesa opesa bango mbote me tande ba ondimo na mutu okoa batie mikate na munoko hum oyee hum so bangi ba tinda onde ba banda obongisa mwana mama kulutu tozelaki yo te yaya akomba awa tango osisa okoma yaya torchonne ka ndako oyo obimi bo boyi tomona ngo. Na mona mutu awuta na moyi akota na lopango nayo bapesa ata kiti apema bazo zongisa ye na moyi lisusu landa bango bazalaka ba escroc talela nga bango nde bake somba biloko na wenze zonga na bango donc mutu awuti na moyi mais likoki konde zela fufu yango na bisa yo toka na musala ekopesa yo 100 franc sekama na likambo na yo moko nzambe ayebi ke soki oke coop esimbi te tokozongi piaka ata ba choli ayebi ke ekomi niongo na ye pona abaki mutu abima aluka li Lipa awa bimi azui te etikeli nga oko remarque kaka na pembeni nde lipamboli ekoya yoka nga lisusu balobaka nini alakela mama mabe kutu atiaka elikia na nani mais nga mona koyebisa yo peke angelo akokita ata pesa yo relation mabe na yo na nga tout le masse omonaka baya tina te mais o copere na bango oyo baza bato ya pa ya pamba or na mona moto abonga moto ya pamba nde apesa ye pasi akoma moto na biso vrai na mona garçon moko aboyaka bakopi na quartier te akende opepanye aza Bakotisa ba zelo bato batongaka ba ndako aza. Bamema na brouette aza. Abwaka ma eh oyebi naloba wana. Pire wana apesi yo confiance. Kota akende akosalela moto moko cop. Batimbeli ke ye alingi misala mais alinga kui kuiti. Amemi masa na ye pe azanga tina. Nabi kozanga tina te amikitisa makasi. Po soki omikiti makasi okomana ko ozanga ti biso baoyo soki omikiti makasi obimi kaka zoba. Tala ndenge sapato abotola lipapa lokumu nionso balataka kaka na makolo. Nayebi te soki o comprendre. Makambo nayebi kaka totia yango na pembeni. Nayebisi yo tango ake kuna, tango basali mosala patron alobi non lokola bosia bino ye mbale amoni ke oyo Ndondo afutaka bango ayaka kaka na kui na kuiti aponi sikoyo wana yaka lobi sikoyo elanga motuka oyo aye pe asukoli motuka lobi okuna kata machicha awa akati ti male malembe akomi okomisa na motu malamu ye te akoma pe patron vie Koto ko kanisa te kote ko sala tala bo calculaka na vie te ke masa oyo nde ako bongisa nga oh famille ya français nde bako linga nga makasi lokuta vie eza nzambe nde abongiselaka mutu destine mabe ya bato ba tsholaka ba ninga ba umaka na vie te soki ata ozui mbongo ozo tsholaka bato to tala eloti suka oza kaka na manka eloko eza defendi to tshola mutu oyo nzambe apesi pema comment mutu asali mabe so akoti cachot wana ba pimele biloko me ba pesaka esu biloko biloko moto akoti kasho me bazwi charge na seke aza moto mabeba na eza bongo ekela mwa nzambe mpo asali mabe bomoni ye famille pauvre azanga ntina botyolaka ye leri nyonso bozodefisa nde confiance na nzambe baloka bino omonike boleki ye mpo boyaka mokili na bino moko bokomona okama e eh, nazanga na mbongo makambo yosi oseka moto okoseka te keba sapatu soko oseki yango mpe etengama kobetele masolo ayaka na magasin sika Alanda nde lokolo elata yango atengama soki oseki sapato ya ba oseki nga mbadi nga yangani te mutu alata nga nde atengamisa nga mi surtout soki olingaka makolo mingi na te ozo comprendre na vie faut oyeba mutu conseil mema bible na loyenge te et puis ata omoni mutu aosala prière ya munene makasi kobanga ye te vrai eglise motema soki o changea na yo te pasi ya pamba nga na banga mutu ya ba prière ebele te hein omoni nga Ata osali jeune ti na 10000 naloba kaka nzambe apambola yo mais verite na nga mutu atosaka nzambe na verite soki otosi nzambe ndenge alingi otambola ata otangi verse te ti liwa okota na porte ya lola pe ba pona ba ange mutu ya liboso yo yaka leki ofana nanu tokomi na ba intimider awa na kisasa mutu akosimba bible tala ba verse suka ti suka mais tala comportement ba soki bando pese faute bando bimisa ba verse ya makasi mwakoka ye yango moni ngai na nzela ya nzambe nabima lokola mopaya Kaka nayeba kaka Matthieu 7, 7 ti lelo etikala nga nate so na bakisa misatu nate so so comprendre omoni mopaya mopaya soki okei na ndako ya bato ata olalaka mabe so bapesi yo premier jour olala na coin ese kolala mabe oyebi ke so olali mabe lobi bakobe bakobengana okoliki olala malamu soki bowumeli bomesese okomobakela bango nini makolo me babengana yo kokoti dana fa Tellement batindi nga mingi ata nasali boye bakoboya nga bino batu boyeba bible mingi nde bokotisa nzambe na conflit conseil na pesi banga nzambe na verite na vie et puis longwa na ba engagement oyo eleki yo kilo nga moko kolo nga nazokoka kozwa nga moko ya charge te nazokende ozwa engagement mutu musu mususu wana bakosana baninga age ekoki yo bala age ekoki yo nde baotina age ekoki yo kende odinda yo Colle ya Congo misala eza te okobima na tongo otelemi lokola mutu abungi quartier nayo moko lokola mutu abimi na Angola ozo tala coin ti coin okobandela wapi osi omoni mutu azo baye lokola koi oh na tala boye na suka mama na ke na sanze to nde na suka lokola misiki yarahahaha saka nayo yo baye lokola koi ndoka tuta pene babi oyo akokufa yo mafilo papa yaka mapa eza awa Kaka hum saka na vie yo so tambola o double pa na bino nga si na bosana na uti na job misu molili na ke tala mutu buzoba nde salanga na zali na 500 na nga ora na beta yango ta calcul a sukala 100 fa pa vie Mustafa o ba chaka sukala en vrai ke sanga na ba loso na boye yango na vie na ke tala mutu na bike na zali na 500 na bina ke no bota nge ko mebe na beta donc na komisi 500 fa Paris foot na futa na ngo ticket na ke tande ko na ngiri ngiri Yo nani okende na bus masolo ya bus nionso nazo kota on dirait nako kuta mbongo nakoma boye oyo alongwa ça fait quatre jours natuni wapi adresse oyo yango wana na mur nata oyo mbula ebeta ebimisaka zero quatre vingt quatre vingt trois poids ebeba yoka nga na bamba neuf dix onze oyo beye nini nakomi ko calcule na ngai mathematique epanza nga mutu tika yo yoka na bongo atika yoka kota ndako na ye vide mama natala sikoyo na 17 heures Kolongwa ngiri ngiri ti koto na kuma ekomi ngo ngomba kozonga pele ya pokwa nzela pe ya prince na pe na camarade ya moto ya velo te moto akomema nga na nani yo so silika na nzela ozo mipesa faute yo moko muke muke na kame lito ndire ya mwa muke yo oza zoba bitambwa tambwa yo koyoka wana nga moka toke muke muke na temi na na ningisi mutu mama tula kifunda mike na komo panza kwa liboma Munda akotika dola awa te. Kisasa tomona makambo na vie yango moni zala mayele ah age mosusu papa abota na mama makambo mosusu okocreye bango bazela kaka ozwa resultat babetelo mabo maboko longwa na esprit ya soko omoni fufu na ndako mitiki na kilo namonaka tata ebolembi nini mpe azo reclame nde bapesaki mbongo ya wenze azalaki te ye moko soko azwi 10 000 franc akenda yango kosisa libanda Mais soki azoki na ndako amoni que en tout cas ba jana faut esila. Nga pe na sala yango. Mais heure mona vana nga bite oyo eza ba jeux ezotia nga fainéant. Vie faut kotisa sake. Tala heure ba parents baza kotisa esprit ngai nao pesa conseil. Landaka ba ndenge oyo balukaka 100 francs place emonanaka. Nao pesa verite. Ndima ba tshiola yo lelo lobi lobi okuna bako mesana. Mukolo ekosimba kaka bato oyo ba tshiolaka oyo ba omoni ye ti azui azalaki ku. Courageux avant otia bi na match bima ba hors jeu ofandi place moko okanga bakokwesaka mvutema omoni nga me koteya nga mvutema so nayoka yo yango omoni mikolo nazo cheke bana tous les bana 5 nasalisa bango reninga madame ebele basisi classe misala eza te tozobebisa mbongo na ekole ya pamba to bombarde bango fufu tolukela bana bametieler baza na mike nasi mwana chaque jeudi sala potopoto ya ngai tiango mafuta mbila na nko lekisa mu Mungwa tiela bana na mapeka uka mwana ako mela ngo na courage ezo ba papa tia kitoko seke mwana ngo ata totindi Angola ako zonga na dia na diama mwana oko mwana alie muke muke asanzi mwana moko mayi mayi ata konja ba ndeko kotinda ye akende okufa pamba miko na trie bana kwa teste sante mwana oyo alaki potopota ngai asisaki yo mwana oyo mpenza to ntango azomela potopota azosepela ngai nazotala ye carte géographique ofo totindi ye na tchadi po fa kende ti poto mako makolo ofa kende obatama na balinière kende ma po na te so comprendre vi fo oyeba forme batu tika kocolaka batu privilège ozwa nzambe na lingi yo batu nyonso bakelela eza tike bazanga courage a forsa me kobongeyela ye te okomona ngai na vie piaka natambaka na triko ekatana eya teke nazanga mbongo charge na ngai naza nango nde eleki kilo so nazwi mbongo nasombi triko bokosepela me koti manka fufu na nda na ndako Faut oyeba schema. Yango omoni tala meme ba taba omonaka te que taba moko ya mobali na ya basi bako za cinq oko remarquer ba taba basali une annee sans ba sokola comment taba ya mobali azalaka ya solo mais ya basi bazalaka ya pro propre ce que bazalaka na pembeni papier batiaka i ina tala soso ya mwasi azalaka oyo abenda suki tala soso ya mobali ondire akata penki soki otango otimbelaka mobali oyo mwasi na apesa ba schema vie faut koyeba toza na perimetre moko Soki oza mobali bunda mpo na fufu. Basi babengama babonga sa bamona mpasi. Namona mwana mwasi akola mabe ngayi makambo tututu mais mobali moko abandaki kopa TV ye moko, asombi mbetu ye moko, tango atie mwasi litoyi kaka na tongo boye pa lokola yo 17 heures mwasi akomi bobima nakomba nda yoko mobali bobima kaka madame akomba ndako mais nao sentir que bakiti oyo na TV te esombamaki azalaki ta nde mwasi akotaka na bonheur ya mobali sa consomme mais biso mibali Kombo na nga ata na kisanola seke na tokaki omoni soki oza mobali zala challenger na opesa conseil longwa na ecurie pe ekoti na panty na boyi te osepelisa nzoto longwa na ecurie ya mibali oyo bakosaka basi na ba promesse mais bazalaka makambo mabe soki aza mua aza piaka akenda kofandela muasi azo betela muasi masolo ya copani po apesa muasi valeur ke alingi ye nzoka azo kosa ye soki bafuti ye mbongo avandi a change mama na monaka Mobali ayoki mosala ye muasi naye afandaki banda tongo ti poko azo zela ye mobali atindi muasi akende osomba masanga muasi aye na masanga mobali azo mela muana na muasi ba fandi lokola ba supporter ba taka mobali na terrain lokola azo beta balle ye moko ako mela masanga ti suka asilisi omona souci ya coca muana ake tombola molangi ya pa azo meka yango boye ora loba ke muana aza na posa ya sika yoka ye madame muana ako beba va mobali mabe. baza tala ebele hmm. est ce que libala boye soki nga naza mwasi nakopesa confiance na mobala boye oyo eza koma soki na oyo oh, oh, mobala bien soki bikinaka na mwasi yaka somba betindela mpe ye mama bozwa mpe sucre ata ya nyongo bode bodefa mwasi fo asanti ke oyo mobali na nga mama naopesa conseil soki libala ezalaka mpo na bamillion nde basi ya bato ya mbongo bakabwana te libala eza affection na mwana mobali apiakere akufi Famille balobi ke mwasi na biso abiki azui independance mais mwasi alela mobali na pete abina abungisi mobali ya valeur azangaki na ye mbongo mais bolingo alingaki ngai ezalaki ya so ya solo na mona mobali ya moto ya mbongo akufa famille ba regreta tobungisi moto apesaka biso mbo mais mwasi asepela ke na longue na cachot etoso ozo comprendre mobali oyo abala na ye ngai alati yanga alias mais ba mbanda na quartier na sa Na sambua na vie faut koyeba yango moi na peso conseil soki oyoki nga o 2020 conseil na pesi yo kende ka teste na ndaku place oza zua ka kitala tala tala tala matama na yo na nga nde ezo kende na kotetuka siko beta calcul ya projet ya ndambu ya vie etikali ata otikeli bana bomengo te Place ofutelaka lakisa mwasi na bana ke olingaki bango ata na ba badi ya fufu bana faut ba sentir ke te tata na biso penza azalaki atika mbongo te malingaka biso ti na age oyo okomi na mwasi na bana kaka ba vie ya bar na boyi bar te yo kaka osaka ba depense mais tango okelelaka nani apesaka yo tango ozwaka telephone na piaka ata mutu apesa yo 100 francs aza te combien de fois mwasi azo sambwa na quartier lokola kodefa mo oza na mobali a courage omatela velo ezanga chaine olula ko pedale mo okendaka te. soki ozo comprendre nga okomela naloba wana makambo mosuku okoselaka nzambe te biso moko mapamboli mingi ekimi biso satana te soki oza piaka bozalaka na mwasi mala zwaka mbongo obanda okosa mwasi outi kope obotisa mwasi bana mozosa mwasi ke naza na 50 mil nzoka kope ezalaki ya sa ya sa mil vome eyebisa mwasi nyonso kopesa ye te ke okosa obomba ndambo na opesa vrai lobi okuna manka Okopi yanga raison. Eya na eloko eleki mabe to kosaka mwasi wa Europe. Mwasi bozalaka ne ndako moko, okosaka ye, oyo na sima osala prière. Tala, yo kozala cooperant, mwasi asalaka eloko te mais prière ya mwasi na confiance etindikaka ba nzela ya mobali ekuta mapa, mapamboli. Soki ozo comprendre nga. Donc omona ba chaque fois mwasi a contribuaka 80% na vie ya mobali. Mwasi akoki kotanga te mais soki oki conseil na ye eleki ya ya ba conseiller to ya vie soki alingi yo na verite omonaka papa awa te sala oyo omonaka te ba misusu bakani nazaka na mwasi moko atanga te vie na ngai ezali kokende banda na mbala mwasi atanga me vie na ngai te etelema keba yo yoko nti kitoko eza libala sakana so oyoki nga mutu zonga jiga nzambe apambola tatouage moko professionnel donc contacter Jeffrey Tatou le meilleur tatoueur de Bruxelles je te salue tonton choupi choupo Jesus Kanjolo donc hein, mignon garçon donc euh, verte sale garçon place ozali na pesi yo donc elenge zala donc euh, choupi choupol na ngai ya 4 je te salue galère au 15 je te salue de place nyonso ozolanda nga depuis quelque part donc je salue aussi héritier likota asoba donc voilà n'hésitez pas de partager n'hésitez pas de vous abonner donc euh, na kati ya publicité oyo oh, oh, oh, bolanda biso merci Euh, pasta eza na sujet moko événement moko eleki esali nga vraiment mpasi tomoni papa aboti mwana na ye mais a engrosse mwana na ye mwana ne bavandaka ndako moko engrosse mwana ne en tant que yo nde oza wana oza papa oza parent oza mobali na ba acte mwa ya bongo okoloba neti nini bo acte nga namoni nga mpe ekamwisa nga namoni yango na internet hmm. balakisi nga mwana mo soki ya ba 12 ans boye papa na ye moko propre atie ye zemi hmm. siko ntina atieli ye zemi ye koyeba nde yango toko juge comment soki nabandi kopesa ye faute naboyi te asali acte ya mabe mais yebaka ke biso nyonso towutaka pa bato miba adamu na eva nde basala confie cote siko yo nanga tokoma famille libanda mais siko bato babimisa biso ka adamu na e foyeba mais papa wana eloko mona akanisi esali nga pasi est ce que mwasi na ye akufa siko mwana na ntango akobotama akobenga papa na ye nani po oyo azwi iseme akoloba ke omoni iseme mwana papa na yo aza mpe papa abota ngai yango aboti yo seke mwana akobotama kobenga papa na ye koko na kota mama na ye te so comprendre okomprendre nde naloba wana kota mama na ye aza nani koko kote kaka ya mama na ye na ndenge ya boye yaya na ye naye te sans compétence vraiment bon eza mbutu mbutu te ezaka makambo ndenge ezalaka ezaka ke tantôt mpe apekisaki mwana yango mobulu mwana mobulu mobulu ayiba loko olingi mobulu nga mokasi na sente yo mpo tokata makambo esila oh. bon nayebi mpe te mpo eza baméchant mama bongo bato bakenda komijembika ezakaka makambo nakoti kuna te ma ezakaka nde Papa wana nayebi nini naloba te maman mokili oyo nde omona tokomona makambo nanu tomona te eza vie totambola malamu ngai nako juge ye te po nape nauta mosusu mabe nasalaka nayebi kaka ke nzambe asunga biso nionso maman makambo mosusu ata mokili epesa nionso privilege kosalaka nionso te makambo mosusu mele no esala exemple moke nyama lokola soso soki abeti moninga soso abomi ye bakokotia kasho Yo somo na soso abeti soso abomi soso bakoti kasho mandat d'amener ye. Comment nyama lokola soso akobeta moninga na abomi mais heure moso abeti abeti abeti mingi elmo asaka nini atikaka lokola na beti mingi ekoki mais biso ba toza na ba soda kanda na biso e debordaka boswani na mutu bobundi bapekisi mais lobi ozozongela kaka ntango bakokanga bino bokoti kasho ya kolia nano ezalaka te bongo ya bakasho ah mutu mosu akoleka alata malamu alata mabe ekomi sije no ya kotonga ntango bokokoma rankini bobundi dega mama bibembe ebele omoni bakufi te mpo Azalaki na mbongo babotoli ye biloba loba batela munoko privilege ya kolia bien na lopangu tioka baninga mal alese po balambi matembele nate soki ozo comprendre omoni nayebisa madame lupangu tokoti article un bar zero deux sukisa ki camarade na bino na munoko oyo nayebi soki o comprendre epuis soki napesi yo tala bamonaki atiki mbongo ya malonga. Ba mapanga oyo tokota combien de mibali bayebaka makambo ya ndaku te soki muasi oza faible okotiisa mobali vala ndenge awutaka musala batu to ya quartier bakotimbelaka yo mobali apia ya piaka okomona boboto na bino moko opesi muasi mbongo ya mukie alambi biloko ya mukie ora bomba ke no topesa ba paya te mais batu ya lopango po biloko nionso to tiesa ye mabe na moto ebimisaka kaka solo kito kitoko yani ba mbinbi mususu soki olambi tika batu ya lopango babanga na solo pimela bango bayina yo mais bapesa bino valeur. Keo espoir ezo tiela bango na ba sani bakende komeka bayoka gout mabe bayina susu bi bino awa bana makambo ya mike valeur na kozangisa bango te bana na yo soki omoni bango bazalaka misu pali pali salaka bango poto poto avant baninga oyo balamukaka bamela ti po bazalaka lokoso te ndaku ya bana ebele tika tia miliki osalaka yango tango ozalaka na mbongo musala ekatana. mwasi nde akosa et puis ya na basi babomisaka mibali bokweya kote ozaka osa nde ozofutela kuna okweya kote ondo futa 100 ode mwasi atimbelaki mobali mosala eza te tolonga yoka mwasi moka mwasi nalingaka quartier mpo bana baa na éducation kosisa mobali mobali akokufa ya kotala lokola moto akata lokola ekeko nga tokolonga tokenga manjo 4 chambre salon 2000 francs tala avantage yaka kisasa nini kuna kutu mopepa malonga eza kota milingi ebele ta Toke na ngamanjo nga soki olingi nga toke ngamanjo mokombongi yo mwana tozongi nga mano verite o oh, bana nga bakola kaka na le soki miliki eza te bakokaka te ozo mwana mbongo ya fufu ya bibamba ozo mema mwasi na le saka na nga bokokota na sistema potopota masangu nga na ndako na nga tule mwasi akomi bana pardon Toboyi tobetaka masolo ya lokumu mpo tombola mobali mais ezala na biloko ya kopesaka pesaka te bokolia ya nini? Mwa soso abiba mbo otie na moto ozokosa bango wilky? Boni ba jeux boye? Lokola moninga akabelaki yo ndambo ya pondu okomi lokola bitidi yo mati pe tinda sani tinda sani yo omoni nga nakoma mokolo natindaka soso mobimba nakendaka mosala te nasengaka conge nga moko na porta ndako nao ta tii okobela tiela bato namona yo nga nafanda batiela nga ata lipeka yo osala distraction ntango libala ekokufa mpe okosaka nakoki yo te na charge nzoka ndo oza moto ya ba spectacle maintenant naloba nini ena eh, basi mosusu boye bayebi koexpose mobali alingi ata na sukali moke na vere te mama koko tina eleki mai tinda mwana kozala ta libanga yo nga na kontrolaka tout mokona so apesa mbongo ya soso bapa bayika mibale avo benga nga na papa bana Na yambi nani nani ayokaka bongola ngo pondu po soki otie oyambi pondu moto akolela moninga te pisa musuni ba tia baka penaka eza pondu omona akosaka nga aliaka mingi bo mingi te po auto tika ngo kuna ekokuta ngo awa saka na ngo ba decharge yo yoka tia misuni po bende oke na okotika ngo tala na bana verite lambaka biloko bato bakoyina ndako soki moto ako pembe na ndako toleka Na ndimi te lero aza. Ye ako kuta na ngai ngai sa musuni oko yeba yo. Oke lokola mutu alaki manga mobesu saka na nga. Toko tiki yo pena bombi na kwanga wana pena o ba longwa ba sendo ko ekoti ba ba ba loto. Oyi kwanga ba longwa na mbela volia o kuta ngo pena bombi pa na nga. Saka na ngo na decharge yo. Ata oke na ko yina na pimeli yo na livre yo. napimelaki yo ozwaki tala oyebi nga moko na seki na po periode oyo bato aza bateke mpasi eza bato ebele balingi bitala mama nakutana moto mosusu nabosani eh, nazaka célibataire kolamba nanga na bikeso bato mpongo balambi moto na bango so etikali na kongoli makaya na bango nyo ekomi loko ekipe nationale Pona azala na avantage ya mo ya moto. Mais soki nanga kumba fufu masa na kakoti. Ah masa na kuti yo ngabi te za chance na. Na tia fufu spectacle to sani toli. Eleki kata jina ta souye. Ngabi te peut-être. Troisième fois souye ngabi lelo au monde. Kata na sizo kulumba kabo mama. Mama nani pesa nga kitunga. Na provoquer maladie mba moko ya mutu. Balinga kitunga yo kata. Yaka na foulard pe biloko ya ba ya ba ya mata maladi hein. Bon na yebi. Ba ma pena oza fufuti na otia na sani na otia na otia sene ba sani. Na classe na finiki yango foulard yoka nga toke. Toke moko toke nga bitoke hôpital. Eza biloko ya mala ya maladi. To tamba na banda 17 heures luka hôpital buto ko kaka na nzela oka to bungi. Mais hôpital nga bitoke eza eza toke mama yemo. Eh mais toza ko nga moko kolo biloko ata to tamba eti wapi na kozongisa ka dechargement na nga. Yo nde oza na perte. Yo oke yoka nga na kenta nga bi très bien oke malamu tango to kabana na tuni nga bi di boni boye ko na tambwe na bombi na nga lokola carte secrétaire na zonga na ngo ndanga oyo eza ba venti yo yo moni nga place ya ko kolela yo moni nga place ya ko kolela nga nde wani je na yo yo yo saka na vie mikolo ko bota fo sako ya nyoka soko boti bana mwana mwana ben bendana to mona musele ta mesa bana mabele ko talela ba benga ke mama te hmm. na bina ndenga mabe te conseil vie courage soko za na bana 3 4 Lukela bango lipa. Zala motema mabe na famille mais koka charge ya bana baloba ke maman mala malamu. Keba bino basi bozalaka bosesa mibali ba depenses ezanga tina. Oyebi ke mobali no afutamaka te azwaka ba coop horoscope abeti coop asimbi biso 50 mille aloba nde makambo mosusu namonaka yango. Boza misatu matie kata nzungu na moto boya pe na na na congelateur to frigo kobomba biloko elala. te oyebi vrai mwasi abombaka mobali na ye epuis soki oza mobali ya zoba ngambo nazoyebisa yo okosila ngana bafecha masi basi ebele so basi lokola bino nayebi yo te lokola bino eh. so napesa bambongo jamai kobeta masolo na ndako bapianga mbongo mm. soki nakomi piaka de semaine bandoki bareunion mpa ndako okosika mama benga nakende nao na famille mm. nzokoki kosasa nga Maman libala na kota na liaka te bosali six ans okima te pona nini basi wana baza tala ebelo batisa mibali valeur omona mobali mobali ata feti yo lati veste kende na feti wana modeba oya mbona ba bokilo kokamwa or bokilo faut bapesa kiti ya lokumu ke mobali abana akota na famille ye oko remarquer batutu batie bango na minda yo bake bombo kota molili Premier indice. O remarquer bana balala bazo simba na makolo. Baboyi obina. Ba ba ba chasse à vifo ba changelaki bilamba bako kitisa loko entraîneur. Talela bi biso. Okomi bondela bana okani te kai ne ne ne ne. Tu fais tes osilo zo kam. Biloko baninga batomboye na mesa bazo ba biloko mais ba otikeli ba fufu ya kwa mabakula matanga na me. Hein? Oyebi na bana. Ta pipi lo wa ba fufu ma classe baninga ba lelo so ba kitisa ba. Na mona ba bokilo wana mawa. Tala cheri soki oza mwasi tosa mobali nayebi vrai mwasi ata mobali abeti avimbi so bapaya baye akosaka na tutanaki na porte nini ya ndako mwasi malamu ata mobali apesi 5000 akosaka nalambi kabe mpo nalingi ezali kutu 10000 nafuti nde banyo banyongo vrai mwasi abombaka mobali mama libala ezalaka esengo te ezalaka lere moko mpe yaka na bashite nzambe akotindela mobali moko mpe akwesele manka mpo atala soki olingi na verite ntango boleke preuve wana otikala titulaire ya libe ya libela Mabe na bino bolingaka kaka kitoko na bino esala oui tolingaka bino boye pona kitoko mais comportement oyo ya kowumela na libala epesama n'importe qui te hein kitoko eza kowumela na libala te hein oyo na biso verite bo changer comportement bopesaka mibali valeur oyo aza na matoi awa na bible eza mpe teke mobali omonela mwasi mibali mosusu bozalaka soki oza pia kokiti matama neti pine esili mopepe bando ondima baconseil nyonso ondire moto abungi kobetela mwasi bashema tu ya vie Dimanche okosa kopangisa ndako na na na na nani nzoka ndozo luka ventilateur ya manœuvre pe kende Koweït. Na mwana mobali asisa ndako ye moko lokola moyibi. Nzambe apambola ntuka nalela bino merci. Napesi mbote na bino nyonso nalela bino tout fort. Vraiment tolela pete base. Numero na nga boyebi 084 Na India wana penza base oyo ya maman Sophie Bintu na ye moko Dalat 4 16 oyo penza Biki Rouge chaîne ya Biki Rouge bo s'abonner massivement et puis awa ti toza toza na tantine na biso Claudie la Tundra Claudie la Tundra na cameraman na biso nani Stone Guerrier Noir Stone Guerrier Noir bo s'abonner na Bombeshell TV. Bombeshell TV mikolo Bombeshell TV base mm. avec la tundra na base. Bon. Na bi bo s'abonner. Elenge zala. Ya maseki te bo s'abonner massivement. Taka bato la pete tolobi. Bon. Nga na teyaka mfutema te. Nga na koteya yo verite ya mokili. To sa omona claire simba. Longwa na via bilela lela. Na vie faut kanga mutema. Ti oza ba nyonso tu bazwa pe balela. Mabe na yo olingi championnat ozwa ka groupe mais ça oleka na difficulté. Or nzela kobonga nazozongela toka. pete facilité ezalaka na vie te meme kolokota mbongo tomona yango pete mais eza kaka fo ozala na courage ya kolamuka 5 heures mpo okuta mwasi ya mapako esaki na 4 heures yo olingi kolamuka 9 heures to ata 50 fo okuta nango saka na vie mikolo okutu na 50 fo ekata na moto azolokota yango o oh, projet nakuta na ndambo nano nakobamba nalia ata bazoka Boyeba. Nzambe apambola. Nalela bino tout fort. Ok, Nzambe apambola. Donc euh, je veux dire euh, na pesa mo bambote na bato balingaka Bomba Shell TV. Donc na sengi susu na ba internautes na bato nyoso baotala biso libanda ya mboka. Jeffrey Tatou le meilleur tatoueur de Bruxelles, je te salue. Tonton Choupi Choupi Choupol, garçon mignon, garçon euh, Geller Onkens, je te salue. Alors euh, na pesi pe mbote na le gel écrivain. Donc aza mwana mwa mukia azali ra diaspora. Hein? Arnold Galam donc akomi ba livre vraiment très kitoko donc euh, depuis en dehors de Kinshasa donc napesi ba mbote ebele donc n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne euh, Bombe Chaîne TV ba remarques ba suggestions ba félicitations nyonso tozoyamba donc euh, merci nzambe azala na biso au revoir